На ваших экранах шестая серия Life is Strange. И я с вами. И мы продолжаем с заставки, с которой мы закончили. Да. Мы приехали в берлогу Хлои. Keep up. How many times are you going to get pissed at me this week? That depends on you and how well you do in this phase of the test. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back, and she's also <laughs> supersized. We don't know for how long. Exactly why it's time to have fun. Всем приятного аппетита, кто ест, кто пьет. Are you kidding? After yesterday, I'm kinda over guns, Chloe. <sighs> Freaks me out that you have one. Don't you trust me? Yes, but not that gun. You have more power than an army. Don't be scared of my little toy. Besides, we need it for the test. Drink? Yuck. <laughs> You are so cute. You haven't changed a bit. Okay, let's do this. Can you find five bottles while I prep the shooting range? Beer and guns? <sighs> nice combo. You can Пять handle it. бутылок. Now go Вот find us наша five цель. bottles, Всё, pretty всё. please. Да, да, да. Пошли, пошли, Макс. Так, пять бутылок, пять бутылок. Все, давай мне уже ходить, давай. Во. Ну, пожалуйста. Чё, а почему я до сих пор ходить не могу? Эй. Игра. Эм. Что? Что происходит? А, какого-то хрена у меня слетели... Э, управля... Управление какого-то хрена слетело. С. Лево. Право. Назад. Пробел. Вроде все. Во. Какого-то фига слетели, они просто... Так, это мы уже смотрели. Они зачем-то взяли и поменялись на русский шрифт. Every car has its own tale and history. Вот, наверное, на этом ездила семья. Но потом семья выросла, дети выросли, сем... и они купили новую машину родителям, oh, а эту выбросили. They left you here all alone. Ой, все, хватит на мусор <laughs> смотреть. Давайте. Так, я уже вижу, написано бутылка. I bet I could get on the boat from a higher location. Gross. So disturbing to see old syringes on the ground. Так, шприцы тут валяются, господи. Так, стул. Стул какой, зачем мне стул? Доска, во. Хм. Вот, да, да, да. Я тоже об этом подумал. Doesn't look too heavy. А как ее... Разбитая машина. А где... Как мне ее дать? Ладно, давай через машину посмотрим сначала. All this rusted metal makes me feel serene. Am I morbid or <laughs> just goth? Годка. Может быть, ты и годка. А может быть и больно. Эм, вот здесь вот мы идем. Вот сюда. Жалко, что в игре паркура нет совершенно. О, такая Way heavier than I thought. По твоему лицу не скажешь, что намного тяжелее. Так, аккуратненько. Взять. Поезд проехал. О, О какая красота. О, какая красота. Ну, можем присесть. Почему бы и нет? Мы присядем на стул, на корабле, на свалке, господи. She's a steampunk. steampunk. It actually feels like Chloe and I are kids again. We're hiding out and plotting our future. Despite all the chaos and bullshit, I feel so giddy hanging out with her again. Прочитал не so кроликов, а кроликов. like we've both gone back in time. Я до кроликов счастлива, господи. Как я мог такое прочитать? Все? Да, встаем. Надо идти дальше. А то сидеть на стуле, на корабле, на сфалке. Ох, то еще сочетание. Мяч. Что за мяч? The Bigfoots were here. А, Bigfoots. <laughs> Везде эти бигфуты так называемые бигфуты. Бутылка. А как нам ее взять? Сейчас что-то упадет на меня. Я... У... А... Не на меня, а бутылка упадет. It's Школьный hard to автобус, believe that что? was once on the road, Почему я filled на with него dozens нажал? of students. Зачем? Господи. Так. Look what we have here. A cute little bottle for the taking. м. Ну а как мне тебя поймать? Бутылку, господи. Так, еще раз. М. как-то так. Ладно. А, ящик, господи, вот. Точно. Встаем ящик, забираем бутылку. Все. Не сразу дошло. Так, о, вот так-то лучше. А, загадочки те еще. Boom. Only three bottles left. Three bottles left. Ай, ладно, на лодку не буду смотреть кукла, рубашка. Ой, ну вещи точно не буду смотреть. Пошли обезьяничать. Ньюберг в 60 милях, так что выехать... А, нужно выехать в 5, я поведу. О, да, поедем на твоей новой машине. Надо закупиться перед началом поездки. Может, сначала лучше пообедать? А может и не надо. Короче, пошли обезьяничать. Слишком поздно. Ту-ту-ту. Зря ему пообещал. Прям зря. ладно. This looks like a graffiti museum for Chloe and Rachel. Oh. I bet I can find out more about Rachel here. Сколько тут всего. That kind of hurts. Браслетики дружбы. Хлоя, Рэйчел. Косметика. I can't see Chloe playing with makeup. <laughs> Накрашенные Хлои. Песни? Rachel songs. А. I wonder if Chloe would ever make me a mixtape. Может быть и сделает, может быть и сделает. Да, ну, нажмись. Даже фотки, вау. They really were besties. That could have been me instead of Rachel. Могла, могла. Что еще здесь есть? Может быть, что-то сфотать можно? Л а пич. Ла пич. Э. Хлоя was here, Rachel was here. И теперь... Now we're officially a trio. Да. We just have to find Rachel. Max was here. I don't want to intrude, but I was here. <laughs> Такая. So Rachel did go to a Vortex Club party. Мгм. This flyer is dated right before she disappeared. Скорее всего, виновата эта вечеринка. Они причастны как I want to die. А, э, Jeez. Who wrote this? Ужас. О, и бутылка здесь. Это я удачно зашел. Three down, two more to go. Talk about finding a... Ouch. Fuck you. Yes, you. <laughs> Господи. Я это переводить не буду, я думаю, смысл понятен. Эм, Так. <laughs> Fuck you. Yes, you. А что здесь? Джульет и Захар. <laughs> Захари. Так. This, this, there, uh, s- there's no more here. More, more, more. Я могу здесь пройтись. Ну еще? Щит and... Это... Ешь... Э, блин, щит, не знаю, как правильно будет. Воу, воу, воу. Изи. Что это было? Что это было вообще? А, не, м -м -м. Ладно. костер. I'm sure this is a popular party pit. Конечно, очень популярное местечко. Бутылочка. Блять. Оп, четыре бутылки. One more bottle to go. Пуп -пуп -пуп. Оу. Так и знал, что что-то будет. Кейт. Ладно. Макс, извини, что наеда... надоедаю тебе своими вопросами. Видимо, мне следует просто сидеть и наблюдать, как мои видео смотрят люди с всего мира. Кейт, это совсем не то, чего я хотела. Я просто хочу, чтобы ты была осторожна. Уже слишком поздно. Мужским акцентом зачем-то читаю. Но спасибо, что ответила на звонок сегодня утром. Мне сегодня очень нужен друг, и ты стала им. Я на твоей стороне чмоки. Еще увидимся. Кажется, она уже притворяется, что такая вся в депрессии. И так далее. Ну, как-то чмоки. Еще увидимся. I wonder how many generations of fashion went through that washing machine. <laughs> Три. Уверен, три поколения. О, бутылка. Что-то как-то Легко. Почему она просто стояла? Скорее всего, да. Так, я хотел бы посмотреть, что там сфотографировать нам надо было. 142, а, кость, олень, пистолет и, ну, это... Это потом уже точно не здесь. 42. О, олень. Лань. Олень, лань, лань, олень. Лань, олень. Пень. That dough is the perfect photo op. Лань, лань, лань. Лань. Фото. Епи. Стоп, а на чё он... А... Какого она полупрозрачная? Господи. Почему? Поч э, открыто достижение Dynamic Range HDR. Картиночка. Написано HDR. HDR. It's so quiet and primordial out here. А еще это свалка. I always feel like the forest is whispering to me. Like Arcadia Bay is trying to tell me something. I just have to figure out the message. О, я сейчас 142 заметил. Вот это я хорошо, удачно так присел. Я, я нашел 142. Вон, 142. Это автобус. Автобус. Аркадия Бэй. Эм, откуда, где его сфотать? Где его сфотать? This was an old school punk shirt. Mm -hmm. Панковская. Так, я заметил автобус, но ну, откуда его надо сфотать? Или не его надо сфотать? Знак? No way! I totally remember going there when I was a kid. I loved the hush puppies. Да? Now the sign is just Arcadia Bay junk. Аркадия Бэй. Она сказала, типа, мусор Аркадии Бэй, а не старая <laughs> рухлядь. Ну ладно. Автобус, надо с какой-то точки сфотать автобус. Автобус, автобус. Я хочу It's hard to believe that was once on the road, filled with а, dozens of students. Вот. Спереди его надо, надо сфотать. Да? Типа... С какой точки? Не понимаю. Nope, I don't want to go there. Да, да, да, да. Пожалуйста, подскажи. Я понял, что 142 это автобус. Во! Нашел точку. Во! Ой, реально красивая фотка. Получится здесь. Блин, пожалуйста, игра. Дай мне эти фотки потом. Pixelated. Достижение открыто. Да. Блин, я одну пропустил все-таки. Наверное, та собака, ее надо было сфотать. Ну ладно. Ладно. Надо будет потом переиграю этот, этот момент э, эпизода. Ну, ладно, в общем, отдаем бутылки. Thanks, Max. Одну? Э, ну-ка, отдай все. А, во, все, молодец. Wait, one more for the road. You're Oh. serious about this. We're gonna shoot all these bottles without wasting a single bullet. Думаешь? Max, you have to help me aim. Show me the way, Max. I need to see you shoot first. Ага, правее. Ой, еще чуть-чуть. Правее. Aim a bit to the right. Sir, yes, sir. Уху! Oh, yes! Did you see that shit, Max? Так, Duh. That was конечно. so fucking cool. Стоп, она сказала now for да. the second bottle. Now, Она сказала Max, да. where do I aim? You're on target. Pull the trigger. Так. Выше. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Aim slightly above. Right between the eyes. Ну, Watch out, Nathan. бутылки глаза не Now that is fun. Let's pump up the volume and find me another target. I want to get creative. цель? Господи. Ладно. Give me А, something to shoot, бочка, Max. Телевизор. Колесо. Э, диск. Let's take out this wheel rim on your left. Абу. Taking out the Obot, wheel rim obot. now. Господи, обод. Обод. Воу. Hella Вау. yes! Я бутылку. Nice shooting, Tech. Господи. Now that's what I'm talking about. Satisfied? <laughs> Like, never? So I want one more uber cool trick shot. How about using that junker for a target now? Блин, ну не надо было в машину, я уверен. Dude, I need a target before I shoot. Куда? Куда стрелять? Well, Max? Давай в колесо, How about aiming for the left tire? Adios, spinning Бампер, wheel боюсь, of death. что стрелит нас. Ой. Воу. Ой-ой-ой. Воу. Uber cool. Все. Бутылки разбили. I cannot believe this is for reals. My best friend is a superhero. Now it's your turn to bust a cap. Не надо. I don't know. Не надо. Нет. Max, your nose. Damn. Опять I перенапряглась, господи. don't feel so super. Громко. очень, очень громко. А? Анархия? Что ли? Я не понимаю. Пистолет. Держи при себе. Что ты его отпустила? Ой, you у нее ногти голубой. Do you feel any better now? A little. Thanks for helping me. Just give me a minute. Too much action for Arcadia? Maybe not enough. This is kind of fun. Scary and stupid, but fun. Let me know when you feel okay. God, this power really messes with my head. I'm glad I feel normal again. I better go chat up Chloe. М, да, сразу. Чё мы? Не будем никуда ходить уже. Okay. Looks like you're ready to lock and load. I Давайте don't метать. know about this. Are you afraid of getting in trouble? Oh, boo-hoo, Max is afraid. I know you can handle this, and I'm here to guide you. Make me proud, sister. Ой, это кто? Hey, it's Thelma and Louise. Or is Понял, it шутки. Bonnie and Clyde? Excuse us, Все Frank. равно не очень. Oh, sorry, Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute that you're playing with guns. Just like me at your age. We're not anything alike, man. We both need money. In fact, you need it so bad, you owe me a shitload, don't you, Chloe? Huh? You'll get your money. Don't they all say that? You know, even when they're broke and acting tough. What are you hiding there, girlie? Let me see. Where did you get that bracelet? A friend, and it's none of your goddamn business. You're my business now. That's and I... Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Oh. Calm Holy yourself, shit. alright? It was a gift. No, it wasn't. You stole that shit. Give it to me right now, asshole. You better step back before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? Не надо, не надо. Please. Please step back. You're kidding. Put that down. И чё, стрелять или нет? М м-м, -м -м, сложный выбор. Так, да? Выстрелить, не стрелять. Давайте сначала выстрелим. Промахнется. That is hilarious. Oh, ah. man. I'll remember you, kid. I'll remember you almost shot me. And you'll wish I had no memory, because I never forget. Блин, нет. Надо... Нет. Нет. Раз не выстрелил, You have надо until Friday отмотать. to pay me. Don't ever pull crap like this again. It'll be the last time you do. Try bullets next time, brainiacs. М. М, Sorry. Shit. You were awesome. Thanks for standing up for me. Let's Или blow. оставить все как My есть. secret lair didn't feel secret today. At least Frank is gone. He won't fuck with us again. He just wants his money. Нет, все, Jesus, я I оставляю almost так. shot this guy. And now he'll be more dangerous to Chloe and me. А где? Хлои? Хлои, where are you? Я оставлю Wowzer. все как есть, в Why did принципе. Frank have Rachel's bracelet? Chloe's Да. waiting to go for a walk. We both need a time out from here. Все, пошлите отсюда. Не могу, не могу, не <laughs> люблю такие места. Мне не нравится. I still свалки. can't believe you pulled a gun on Frank. That was epic. It felt awful. I'm glad there was no bullets in You there. can just rewind time in your hand and stick that barrel right up Frank's ass. <laughs> you have the power. You're gross. Don't fall. I'm just glad you were here. Me too. I think. Chloe, why the hell are you hanging around scary losers like Frank? It's weird. Let's take a break and I'll talk. Feels like a different world, huh? I wish we could stay forever. Вот вы нашли, где полежать, господи. Can we build another pirate fort and keep the world out? We need a new secret hangout. At least Frank wouldn't find us. Are you okay, Max? Так. Давай насчет Фрэнка. Seriously, Chloe, this is scary. What if Frank tries to track us down? I'm sorry. But Frank isn't as hardcore as he fronts. Да, All he конечно. cares about is his cash, stash, and mangy dog. Chloe, did you see what just happened? I almost shot him. I know I could rewind, but Chloe, this is not playtime. No more guns. Max, I know. Crazy shit is the new normal for me. That's why I plan to leave Arcadia Bay without paying Frank off. Now, ah, tell me exactly what's going on between you and Frank. Does he have a last name? Frank Bowers, he's just a dealer, where I get my weed. The one in your joint, remember? Anyway, Frank and I kind of hung out. Мутки? В каком смысле? Hung out. You don't mean you... Ah, no, we didn't have sex. Gross, Phew. man. He never even tried. I just made the mistake of borrowing money so Rachel and I could bail out of here. That's it? No. I want to know how Frank got Rachel's bracelet. What do you think? Эм, Что? Э, она спросила... Ну, а? Макс, так нечестно. Давай вот так. I think we have to be careful and keep an eye on this guy. Without him eyeballing us, okay? Ah, it's so weird talking to you about this insane crap. We haven't hung out this much since we were tweens, and it's like no time has passed. I wish Rachel was here to meet you. Э, почему? Why? I bet she would hate me. You're not that different. She had... has a great eye for images and for art. Plus, she's a smartass like you. <laughs> we would all be hella best friends forever. I know she must be as cool as you are. I have no doubt we'll meet soon. Railroad tracks always make me feel better. I have no idea why. Kerouac knew. It's the romance of travel and movement. The sound of the train whistle at night. Look at the beat poet here. I'd rather be a good photographer. You are. You just have to stop being afraid. Нет, вправду, перестань бояться, Макс. О, о, о, а, а, Perfect. да. <gasps> <gasps> <gasps> Сам сейчас оглохну. Chloe. Как ты... Как ты туда ногу вообще... Oh shit. Господи. I can't continue. It hurts too much. Find something! Free me! Так, так, так, так, Монтировка. I can definitely use this bad boy. Монтировка. Uh, uh, Э -э ящик. Пусто. Ящик. Э пусто. Ящик. Серьезно? А, блин, не то. Now I can pull a total MacGyver. Э п -п -п Топор. Okay, uh, э, what can I slice with this? Э, поезд, поезд, поезд, поезд, поезд, поезд. толкнуть. Damn, something is blocking the drum. Да, сейчас. Сейчас, погоди. Сейчас. Клин, монтировкой. Now I can finally move the drum. Толкнуть. Давай же, давай же. Давай. А. О. Нет, тол толкнуть. Нет, да, опять не успею. Да, уже сбил. Ладно, еще раньше надо отмотать максимально. Несколько это возможно. толкнуть. Давай, давай, давай, давай. Да. А как мне надо это все успеть? Я не понимаю. I don't understand you. Монтировка. Толкнуть. Все. Еще. Хлоя, вытянуть. Давай. А. Это просто сейчас экшен момент. А. totally vulnerable. Oh. <sighs> You okay? I got splinters in my ass and leg, so I wish there was a less violent way for you to save me. And now the trains can't get to the lumber mill. Oops. Aren't you glad I took you away to a nice, quiet, desolate spot? It was cool to spend time in your lair, but I have to get back to school before my next class. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. Хм, зато мы вечны. Господи, что за фраза? Ух. И мы возвращаемся в Аркадию Бэй. Thanks for the ride, Chloe. Right on time for my art lesson. Thanks for coming with me. Sorry to be so boring. Nothing exciting ever happens to us, right? Listen, your rewind power has to be connected to that snow yesterday. Да-да-да. That might explain your tornado vision. М, Так, э, ну так, да. Explain what? Snow equals the ginormous twister that takes out Да. Arcadia Bay? Конечно, все You're правильно. high. <laughs> Wake up, Max. You saved my life twice now. You altered the course of my destiny, yours, and whoever. Do you know about chaos theory? What do you know about Так. chaos theory, Miss I Hate Math? Five years ago, asswipe. Some people change. And your situation is the perfect storm for quantum physics. Why me? I'm just a geek girl in some small town. Geek girl. A perfect example of strange attractors? Don't they teach you kids anything at Blackwell? We have a tornado, rewind power, and freak snow. Hello, Armageddon. So let's party with your power, Rockstar! Like he said, Professor Price, a superhero needs a sidekick. How can it be such a shitty week and yet one of the best of my life? Because we're back in action again. Ой, текстура не дорисована. Упс. Ой, не видели? Дождь. Красота. Не люблю дождь, конечно, но в играх красиво. Но все равно я не люблю дождь. Enter the Vortex Club. Э, in October. Или что-то типа того. I have a little time before Mr. Jefferson's class, so I can do some wandering. So are you going to that Vortex Club party? Like I would miss it. I have the sweetest outfit. Ну, так, ладно, все, я просто о другом немного задумался. А, всем спасибо за просмотр. На этом я серию, естественно, закончу, потому что, ну, пора бы уже, я думаю. Я не хочу делать большие серии, меня попросили не делать большие серии, поэтому я их не буду делать, собственно. А так, ставим лайк, подписываемся на канал, подписываемся на мою группу во Вконтакте и принимаем участие в жизни канала.